રાજેન્દ્ર રાવલ આપ સૌના સહકારથી પહેલું રિઝલ્ટ ગણિતમાં સો સો તો રિઝલ્ટ સો માંથી સો માર્ક ફાધરે મને ઇનામ આપ્યું કોંગ્રેચ્યુલેશન આપ્યા આજે માસ્ટર ઓફ લો મેં કર્યું છે એ પછી હમણાં જ મને હાર્વર્ડ યુનિવર્સિટીમાંથી સ્પેશિયલ ઓનર ડિગ્રી જસ્ટિસમાં પ્રાપ્ત થઈ છે અને મારી પણ કોઈને જરૂર ના પડે પણ પડે તો દુનિયાના કોઈ પણ છેડે તમે મારો લાભ લઈ શકો છો અત્યારે assistant director food and service very good